就快点，快点，快点，我来。你好。 Нет, подергай, я покажу. Нет, подергай. Нет, подергай, я. все проделывают, э, все проделывают, все проделывают, все